Per fare questo abbiamo fatto un progetto che si articola in diverse fasi, la prima è il blog, che non so se avete visto o meno già, Io, se, avete il, siete in giovani in rete, in blog, il gruppo di Facebook, che abbiamo fotografia in rete, io mi sembra, no? qualcosa abbiamo postato se non sbaglio. E, da quel punto di vista lì dentro potete vedere cosa in qualche modo viene fatto da, da questo progetto. Abbiamo già intervistato tre fotografi internazionali, uno è Franco Bagetti, agenzia Seven, Sira Seven, eh, inviato al New York Times in tutte le guerre Iraq, Iran, Afghanistan, anche Siria. Intervista video particolarmente significativa perché è un'intervista dire, un po' particolare dove lui svela anche una serie di sue personali approcci che ha in questo momento con la fotografia dovuti anche a delle vicende che sono accadute recentemente. Poi Marozzini, che è un freelance, poi di grande talento, un uomo di più, più, di 40 anni se non sbaglio, lavora per diverse riviste a livello internazionale. Poi Paolo Verdone, agenzia V, che un, insieme alla Sevi, alla Magnum e altre sono tra le agenzie più importanti a livello mondiale. E poi abbiamo intervistato anche Cammi Camera, che è un negozio specializzato di, di, di fotografia. Diciamo che in questo momento è il più importante negozio italiano che è lavora sul libro fotografico, dà anche una collezione, sono una serie di cose che vengono fatte. Poi sul blog segnaliamo de delle cose che ci interessano e commentiamo delle altre cose che ci interessano ovviamente.